तीस हजार करोड़ सालों से गायब पोकेमोन एक बार फिर आ चुके हैं खत्म कर दो इस लड़ाई में ऐश के साथ है एक लेजेंडरी पोकेमोन देखो एक नया पोकेमोन मूवी जेनसेक्ट और म्यूटू एक शानदार कहानी 21 अप्रैल रात 8 बजे सिर्फ मावल एच क्यू पर